سبحان الله تعود من الاول اي ناس هذه صابره اكتئبت هذه هي البيبيه شو احترست انت فيها recebi essa pergunta. E ela se Thank you. شي يعلمهم الكارو غادي يعلمهم يبوظ لهم الاخلاق ديالهم thank you